Hi, you're watching NOIPI Alliance, and don't forget to subscribe to NOIPI Alliance. Tab sa performance ni Clarkson, not bad for first international game. Tinututukan din ng Cleveland Cavaliers ang pananatili ng kanilang guard na si Jordan Clarkson sa Asian Games sa Indonesia sa ilalim ng bandila ng Pilipinas. Sa naging unang laro ni Jordan kontra sa powerhouse China, nakapost sa official Twitter account ng koponan ang statistics sa all-around game na ipinakita ng PhilM player. Ipinagmalaki rin ng Cavs ang first international game ni Clarkson sa pagsasabing, Not bad for at Jordan Clarkson's first international game, nakalagay din sa social media account ang pangunguna raw ni Jordan sa lahat ng mga scorers sa Asian Games. Kabilang din sa tinukoy ay ang nagawang 28 points ni Clarkson, 8 rebounds, 4 assists at 2 steals. Kung maaalala pumuntos ng labing animang 26 anyos na NBA star sa third quarter ng laro habang meron din itong naipasok na limang tatlong point shots. Meron ding video clip sa kanyang debut game na mahigit na sa 61,000 ang views. Samantala sa official website naman ng Cavs ay bidang-bida rin ang ilang aktibidad ni Clarkson habang siya ay nasa Jakarta at ang ilang highlights ng kanyang laro. Bagamat natalo ang Pilipinas ng dalawang puntos sa China, 80 hanggang 82, sa kabila ng papuri ng Cavs sa kanilang player. Nabanggit din naman ang magandang performance mula sa kanyang mga Filipino teammates na tumulong kay Clarkson. And don't forget to subscribe to Noiki Alliance. Like you, be strong to hold the powers of the sun. dream superhero superhero